Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Five Nights at Freddy's Cenker'deki olan Dahan'in Dahan'ı yapacağız yani. Dahan'in Goldie. Yani adına Dahan Goldie yapacağız. Ve şimdi çizimimize başladık. Önce kulağı yapıyoruz. Evet. Wither Gold Golli. Şimdi griyi alıyoruz. Aslında ben Daha'nın şey yapacaktım. Daha'nın old golden O yüzden kablo. İşte böyle. Şimdi Daha'nın saçları. Evet Daha'nın saçlarını yapıyoruz şu an. Şimdi Daha'nın şapkasını yaptık. Dahan FNAF ve Yiğit'in benim gibi Murat abi GF'ye düşman ya. Demolate'in görünüm patronu o. dahanımızın rengini ayarlıyoruz. O kadar da koyu değil yani. Dahanın dişliğini yapıyoruz. Dalhanın dişlerini tamamladık. Şimdi Daha'nın gözünde kablo vardı. Evet, Daha'nımızı tamamladık. Bir de bunun Shadow versiyonu var yani Daha'nın oyundaki biraz gizemli hali. Bu arada Daha Batı'nın kardeşi. Bunu unutmayın. Batı'da Nightmare Chica. Oyun FNAF 4 bir cenkerde hiç Nightmare, Nightmare olmamış halinde Dream oluyor. Yani rüya, rüyalı Batu. Şimdi Evet. Bu iki dahında yapmış bulunmaktayız. Şimdi ben bunların yüzlerini ayıracağım tabii. birazcık daha almam lazım. dağınımızı tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi tek yapmamız şey buraya benim imzamı atıyoruz. Alttaki imzamı. Şimdi kaydediyoruz bunu. Daha Evet Dahan Ingoldi'mizi tamamladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ve şuradaki çıkan videoyu tıklarsanız Cumali Cenker ile kişileşmiş baba laflarını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.